Dobra, lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Z kolejnym dyżurkiem. Kurde, ale mi się ta gra spodobała. No masakra normalnie. Elegancka gra. Dobra, mam 45 tysięcy. Tutaj dopiero za 50 mogę coś kupić. No to co, to chyba... Ten jest ranny, tak? Dobra. To lecimy z... A mogę coś z nim zrobić? Naprawić go albo coś? Nie wiem, dobra, to lecimy z kolejnym dyżurem. Po prostu pojazdy służby... O, mogę zrekrutować nowych, ale nie potrzebuję chyba pisa. O, jak wipunek. Tolet, kamizelkę i apteczkę. Dobra, to ty dostaniesz... A, bo muszę to kupić. Tysiąc. A ty, ja mam zresztą. A to dla każdego chyba mi kupiło. Nie wiem. Masz. To mi się ta gra normalnie spodobała. Że to jest masakra. Dobra, każdy ma w pistolecie. Kupimy kamizelki. Żeby każdy miał. Trochę co na to pójdzie, ale co tam? A może nie. Kurde, nie potrzebuję kupować tej kamizelki, bo... Apteczki. Muszę im podawać. Żeby chociaż jedna była na stanie. Im jeszcze musiałbym kupić apteczki, ale dobra. A poza w sumie... W ambulansie wydaje mi się, że powinny mieć apteczki. Dobra, kupimy z trzy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Zmieścić jednostki. Lecimy kolejnym dyżurkiem. Rozpocznij dyżur. Nowe zgłoszenie. Interwencja straży pożarnej. Dobra, już jedziemy. Czekaj. Straż już jedzie. Czekamy na kolejne, na kolejne te... Na kolejne zgłoszenia. Cieszymy sobie troszkę. Dobra, nie ma póki co nic. O, jest telefon. Czy mogę pomóc? Chciałbym zgłosić kradzież. Uuu. Co się stało? Tutaj, dobra. Oni od razu tu pojadą. Czy jesteś ranni? Tak mocno mi pobili. I cię uderzyli głowę krwawie. Dobra. Did they have any weapons? Yeah, one of them had a gun. Are your attackers still in the area? No nie, nie mam, nie mam pojęcia gdzieś uciekli. Dobra. Już jedziemy. I tu mam zgłoszenie, trzeba pod... Zastąpił atak epilepsji. Jedziemy szybko. Dobra, to jadę do tego. No i tyle, czekamy. Czekamy na kolejne zgłoszenia. Tam już karetka też jedzie. Zauważono padaczka. Dobra, nowe zgłoszenie. A no tu już jest interwencja. Co się stało? Samochód rozbił się na moście blokując ruch. Dobra, potrzebna karetka. Jedziemy, oni już są wolni. Straż by się przydała coś tam. Jedziemy. Czekaj. Dobra, wszystkich wysłaliśmy. Czekamy teraz. Telefon. Córko wrzeszczy Aha. Moja córka jest ranna. Co dokładnie się stało? Ile ona ma lat? 14. Gdzie pani mieszka? Dobra. Jedziemy. Oho. Książkę na energetyczną może stanowić zagrożenie dla życia. Oni nic nie robią, jedziemy. Dobra. Zgłoszenia, turka i zagrożenia. No dobra, to już mamy. Więc przyspieszymy sobie to. O, mamy kolejne. Zgłoszenie. Zestawiony blokujący ruch. Dobra, czekaj. O, udało mi się. Mogę pomóc. Rodzice nie mogą spać, może coś z tym zrobić? Adres. Dobra. Do you know who lives there? Some old man. He looks like he's 60 or 70 years old. I don't, I don't know him very well. We don't really talk to each other. A to już chyba było. To już miałem chyba. Chcesz zachować tak głośno? No, he's rather quiet, especially at night. Does he look mieszka sam? I think so. Tak sądzę. Do you know if anybody visits his apartment? never seen anyone who comes to visit him. Okay. Do you think something has happened to him? I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Dobra, czekamy. Mamy uszkodzona linię energetyczną. Czekaj, nie mamy aktualnie Dobra, nie mamy aktualnie dostępnej jednostki straży pożarnej, niestety musimy czekać. <clears throat> Niestety musimy poczekać chwilkę. Nowe zgłoszenie. Jeden kierowca spowodował wypadek. Dobra, już jedziemy. Pyk. Pyk. Telefon. hurts really bad. So Od jak dawno? About an hour ago, it, it started suddenly. What's your address, sir? Dobra. O kurde, daleko. Right, Jeszcze ty woli? No, I can't feel anything except the pain in my belly. Have you eaten anything unusual lately, sir? żeby... Dobra, już... Sir, there's a possibility that you may have eaten poisonous mushrooms. I'm gonna send the ambulance immediately. Oh god, what have I done? <laughs> Please, get the Dobra, już jedziemy, no spokojnie, ziomek. O dobra, tutaj mogę wjechać już? Ich wyślę bardziej do miasta. W razie czego? No i przyspieszamy. Ło, nowe zgłoszenie. Korecka ofiara trzecia przytomni na skutek nieznanych przyczyn. Czekaj. Jedziemy. Przyspieszamy. Nowe zgłoszenia. Następna kreska podczas upadku ze schodów. Telefon. Gdzie? Tutaj. Widziałem jak upadał. Oh, Can you stay with him and make sure he's completely okay? Sure. Bye. Dobra. Nie wiem, czy on to wysłać kogoś, wyślę. Dobra. Proszę, wpisamy tutaj, w czego. To tu mamy? Nowe zgłoszenie. Znaleźć w tym miejscu była organizacji przestępczej. Ła, dobra, jedziemy szybko. Dobra, wisiemy dwie jednostki policji. Mamy nowe zgłoszenie. Na pomoc będzie się znaleziona nieprzytomną osobę. Utrata świadomości pozostaje nieznana. Dobra. Już jedziemy. Niestety się pobiją. No pewnie. Eee, jak dużo jest? Dwóch. Broń? O. Is anybody injured? Oh my, one of them just fell down. He's not moving. Can you give me a precise address of the incident? Could you check his medical condition? I prefer not to go there. It might be dangerous. Aha. Dobra. Of course, ma'am. Uh, your own safety is the most important. I'll send the ambulance and the police immediately. Thank you. Bye. Dobra, czekaj. Ty jedziesz tu i ty jedziesz tu. Dobra. Tu jest? Przecież samochodu. Dobra, jest najpierw do tego. Tu znowu mamy. Kobieta wciąż zaczęła przedwcześnie rodzić. Jedziemy. Bo nie. Kurde, wszędzie tu jest potrzebna karetka też. Ty pojedziesz tu? A ty pojedziesz tu. Dobra. Dobra, jest tu. Dobra. Karetka już tam jedzie. Jest, <clears throat> jest git. No. Do też jedzie karetka. Sprawy mamy ogarnięte. Dobra. Ty znasz dyżur. Ten minus 4000, co? Czemu niby? O, nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Dobra, jak to tutaj wygląda? Mamy 43 tysiące hajsu. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden dyżur. Szybko poszło z tym pierwszym. Z tym teraz. Zrobimy sobie jeszcze jeden. A się wkręciłem w tę gierkę tak, że... Masakra. A ty pojedziesz tu, żeby być wszędzie blisko. Ty tu. Ty tu. A ty tu. Pyk. Zrobimy coś takiego. Dobra, i każdy teraz jest blisko. Powinno być gdzieś. rozpoczynamy dyżur. Dobra, mamy... Mamy zgłoszenie, interwencja policji. Zgłoszono sam samochód... Uuu, nieładnie tak przekraczać prędkość, no co ty ziomek. Już cię mamy. Dobra, telefonik. Wypadek samochodowy. No gdzie? Tutaj, dobra. Lecz czy są ranni? Dwie osoby. Pięć minut temu. Tak. Do you know who caused the accident? We're still arguing about that. Can you send the police to figure it out? All no, right. No pewnie. Please wait for the emergency services to arrive. Okay. Thank you. Dobra, idziemy. Tu mamy wszędzie słyszałem znowu przekraczający prędkość. No dobra, ty tu stój. Dobra. Tu pewnie będzie potrzebna jeszcze straż. Pożarna, tak mi się wydaje. No. Idziemy. Dobra, co my tu mamy? Kobieta w ciąży. Ło, telefon. Myślałem, że nie zdążysz. Oho. Gdzie mieszkasz? So tell me what's happening. It's probably that crazy Ray, my ex-boyfriend. I heard knocking at the door. He's probably Dobra, jedziemy. What should I do? Albo koniec, że nie jest pijany. Ukryj się. you to find a room that you can lock the door on, and then get in there, shut it, and lock it, okay? Okay. Oh, God. He knows I'm here. Hold on. I know you can do this. Police are on the way. What should I do? I have my father's gun. Should I shoot him? No, no, no. Don't shoot him. Put down the gun. The police will be there shortly. Nothing's going to happen to you. I put the weapon. Ray! Ray, calm down. Stop! Stop! Oho, dobra, szybko niech tam jadą. Mam kradzież samochodu. Dobra, mamy nowe zgłoszenie. Wypadek drogowy. Oho, nie mam rady wozu policji teraz. Dobra, karetka niech już tu podjedzie. Dobra, sprawa rozwiązana. Idziemy. Straż pożar... Straż pożarna, dobra, jedziemy. Telefon. Where are Address. you, sir? In front of... So what's on fire? I guess it's a living room. I need you to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's situated in an apartment building. All right, so how big is the fire? Pretty big. The flames are shooting up 10, maybe 15 feet. Oh, oh, kurde. Oh, mm. You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. Dobra. The fire department is on the way. Dobra, straż już jedzie. E, karetka potrzebna. Tutaj. O, tutaj jest akurat, dobra. Co tu mamy? Ugryziony przez psa. Aha, aha. Dobra, tutaj zaraz będziemy mieli karetkę gorzej z policją. Dobra. Na policję musimy poczekać. Dobra, co tu mamy? Przekroczenie prędkości. Dobra, na razie walić. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. Aktualnie. Telefon. Nieprzytomny mężczyzna. Gdzie? Tutaj. Did you see him pass out? Yeah, I saw him falling. Does he have a pulse? Is he breathing? Wait a second. Oh god, he's not breathing. Nie oddycha. Dobra. Do you know how to perform CPR? Yes, I'm on it. Great. Continue until the ambulance arrives. Hurry. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy tam. Dobra, póki co wszystko mamy ogarnięte. Ty jest tutaj. Telefon. Gdzie się stało? O kurde, daleko. Do you have any injuries? Yeah, my friend is hurt. Over What happened to your friend? They knocked him down. He's hurt and having breathing problems. Okay, just make sure he doesn't move until the ambulance arrives. Sure. Did they have any weapons? Yeah, one of them had a gun. Are your attackers still in the area? Uh, we'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Dobra. Ło, wow, potrzebowała tu karetki. Ło, wow, dwa nowe zgłoszenia. Dobra. Jedno. Zatrucie z powodu nieokreślonej substancji. Dobra, ty jedź tutaj już. A tu już jedzie straż. 911, what's your emergency? O, co tu mamy? Dobra. Gdzie? Na parkingu przy moim bloku. Adres? Sir, are you sure you didn't park your car in, you know, a no parking zone, uh, somebody's driveway, or maybe a bus stop? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. Dobra. Okay, I'll send an officer when I have one available. Thank you. I'll wait for them. I'm listening. Right away. Idziemy. Tutaj potrzeba. Kłótnia rodzice też możliwe użycie przemocy. Oho, ho. Dobra, już tu jedziemy. Dobra, tam już jadą. Ło, telefon. 911, what's your emergency? <clears throat> Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next Znowu hałasuje. Keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something about it? What's the address you're calling from? My house is at... I'm in Unit 6. Yeah, tutaj. Do you know who lives there? A family with two children. Вроде нас были дети. No, they have little children, so normally they're really quiet during the night. Uh-huh. Have you seen anybody suspicious in your neighborhood lately? Well, maybe. A few hours ago. My intercom was ringing, but when I answered, nobody said anything. Are you sure mm -hmm. that mm-hmm. neighbors are home? Oh my god. Do you think somebody else might be there? They don't go out a lot because of their little children. Dobra. I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Dobra. Sprawa rozwiązana. Ty. Tutaj. Tonący śmietnik, dobra. <clears throat> to będzie chyba już ostatnia sprawa, tak mi się wydaje. Dobra, karetka potrzebna. Karetka w drodze. Dobra, jedziemy. No już jedziemy, no. Co się dzieje? Ta no. No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, sprawa rozwiązana. Pensje minus 4000. Nagrody grzywny 6000. Ciekawe kurwa za co. Mamy 30 tysięcy zysku. Mamy 74 tysiące. Co możemy kupić fajnego? Nie wiem, a ile te mają prędkości? 97. A te samochody? 177. 160, 125. 15, 97, 118. No w sumie na razie nie musimy nic kupować, ewentualnie może jeszcze jedną policję bym kupił. Jak wóz policyjny. Nowa jednostka. Quest techniczny w ogóle bym to wydał. O, tak, służby jeszcze. Mm. 61, prowadzenie 99%. O, bierzemy tego typa. Tych dwóch sobie damy tutaj. Co jeszcze mogę dać? Strażaka jakiegoś bym potrzebował. O. Elegancki ten jest. Idziemy sobie go tutaj. Może jeszcze jakiś jeden, może ten. Dobra. I ekwipunek. Dwie bronie na pewno potrzebujemy. Jedna, druga. Wizelki. I apteczki pierwszej pomocy by się przydały. Dobra, żeby tylko jeden miał Wszędzie apteczkę. Dobra, to temu weźmiemy kamizelkę i damy mu apteczkę. Dobra. No i co, to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jau.